И это снова мы. Сегодня мы снимаем видео походка на крышу. И это да. тетя Люба. Хватит э, э, умничать. И это, и это вторая часть нашего ролика. И сейчас мы ждем, когда мы оденемся, и мы пойдем на крышу. А вон я буду. Так, погнали. Давай Толика подождем. Пойдем скорее. Скорее! На себя понесу. А я, я на себя понесу. <laughs> наверное, у нас здесь. Он сначала соглашается, говорит, ладно, когда ему откажешь, сразу... Обижаться грех, завтра будешь исповедоваться. Да. Возьми себя в руки, пожалуйста. Да, а то под задницу напинаешь сейчас. Давай, одевай кроссовки, там Одевай. Пошли. Иду на пост на него. Пошли Семеро одного не ждут. Я считаю до трех. Эй, я сам не... Задничку. Видео продолжается. И это мы с Максимом идем на крышу вдвоем. Да, давай, давайте бежим. Максим побежал от меня. Но ненадолго, я его догнал. Вот это наши лесенки на четвертый этаж. Вот и Максимка. Сейчас мы бежим на крышу. Да. Все, и сейчас мы поднялись на четвертый этаж, там, где когда никого нет. Это... А сейчас увидишь. Ну? Мы бежим. Мы почти прибежали. Мы почти на месте. Сильная, да? Вот крыша. Вот я поднимаюсь по лесенкам. Смотрите, какая высота. Вот мяч, которого отсюда не видно насчет камеры. Так, Максим, объясни мне, как приблизить камеру. Здесь нельзя приближать.